ketdida siz aytayotgan <laughs> ulamolaringiz u kim birovni kofir deb birovni musulmon deyishga haqqi yo'q sizningcha shunaqa qodiyoniylik va unga mansub bo'lishning hukmi eng oxirgi suiqasdlardan bittasi taqiy usmoniyga bo'ldi to'rtta e, mototsiklda kelib kalashnikov bilan e, ya'ni magazinni bo'shatib yuborishdi yonidagi telexnaytr siz o'zingizga ishonasizmi ishonaman rossiyada bo'pti mana o'zbekistonda emas qirg'izistonda emas rossiyada bitta встреча organizовать qilsam kela olasizmi siz shuni yodlashga juda kuchli ekansiz domlali ekan she'r ha she'r o'qidikmi biz o'zingizda ham bir o'zingizni bir erkaklik g'ururingiz o'zingizni bir fikringiz degan narsa bormi sizda g'urur degan narsa bormi g'urur g'urur o'zbekchasiga nima degani gapdan ushlayman gapdan ushlamasdan gapdan ushlash bo'lsa mana bu yerdan chiqaylikda отдельно chiqing отдельно gaplashamiz bo'pti keling toshkentga toshkentga men bora olmayman nima bo'ldi duh yetmayaptimi erkaklik qayerda qoldi erkaklik qayerda qoldi g'urur qayerda qoldi hamiyat qani o'n ikki yigirma sakkiz profili sizni ochayapman assalomu alaykum alaykum assalom men abror muxtor aliga savolim borda men ahmadiyman ho'p o'shdanman qirg'izistondanman mm-hmm. hozir undan bir o'n besh minut yigirma minut aytib o'tilib ketdi bular suiqasd uyushtiradi tomdan yiqilib tushdi o'zlari o'zlarini o'zlari bo'yniga uradi qayerdan olinyapti bu gaplar savol shumi ha hozircha shu shunga savol javob javob bering keyin yana beraman savol hmm, bular e, ishonchli xabarlardan olinyapti sizni ishonchli xabarlaringiz qirg'izistondami yo'q faqat qirg'izistonga aloqador gap emas u qirg'izistonda ham bor bu gaplar hozir qirg'izistonda endi paydo bo'lib qoldinglar sizlar e, bu butun dunyoda bor butun dunyoda suiqasd qilingan bu bu asli boshi hindistonda boshlagan shu e, mana shu e, ahmadiy jamoalariga qarshi turishlik salohiyati bor ulamolar deyarli barchasi suiqasdga uchragan qamalgan quvilgan va hatto ko'plari shu masalada e, ya'ni yaxshilik o'zini maqsadiga erishgan ham eng oxirgi suiqasdlardan bittasi taqiy usmoniyga bo'ldi to'rtta mototsiklda kelib kalashnikov bilan ya'ni magazinni bo'shatib yuborishdi yonidagi telexnetr o'ldi bular bular e'tiborli e, xabarlar e, bular e, ahmadiy jamoasini o'zini fikriy dunyoqarashi o'ta zaif bahs maydonida madaniy bahsda ikkinchi qarshi tarafni e, eshitib mantiqiy xulosa qiladigan aqliy salohiyatga ega emas e, bularni qo'llab quvvatlab turilibdi bularni qasddan olib kirilyapti siz ulardanmisiz ulardan emasmisiz bilmayman siz shu e, ahmadiy jamoasi manga mantiqan to'g'ri deb ergashayotgan bo'lsangiz aldangan odamsiz siz siz haqingizda yaxshi gumonimiz shu yo'q vazifador odam bo'lsangiz unda sizga ilmiy bahsning manfaati yo'q siz bahona boshqalarni manfaatlantiramiz siz ahmadiy bo'lsangiz ilmiy bahs bilan ahmadiylikni bizga isbotlab bering u suiqasdlar to'g'risidagi gaplarni man ehtimol deb gapirdim qirg'izistondan manga lichka lichkamga bir bola yozdi man shularga aloqador edim bularni ichida yurgan edim aka bular o'ta xavfli odamlar man shunaqa shunaqa xabarlar bor dedi bir qancha xabarlar turibdi manda man bu ehtimollarni aytyapman boshqa joyda real hodisalar real suiqasdlar bor sizga yozishi yozgan bo'lishi mumkin sizga yozmagan yo'q domla deyolmayman u yozgan odamlarni ham nima sababdan sizga yozganini ham bilaman men ha demak bor gap ekan mavzuga o'ting endi yo endi u bor gap ekan emas yo'q yozgan odamni gapini ehtimol deb gapiryapman yolg'on deb sizni gapingizni inkor qilmayapman yo yolg'on gapirmaymanman man yolg'on gapirmayman Hindistonda Laknaviy Laknaviy ulamolarni, debandiy ulamolarni Angliya mustamlakasi davrida qirilgan Ahmadiylarga yo'l berilgan. Bo'ldi. Xo'p, sizni hozir mana shu dindor dinsizda 6000 ta odam eshitib turibdi. yo 6000 ta emas. 252 ta odam eshitib turibdi hozir. Yo'q, 6000 mingtadan oshiq odam borda o'zi bunda. Ha, bu yerda 6000 ta endi er- ertaga ertaga bu ikkita odam eshitirib ishdan xo'sh bo'pti mayli shuncha odam hozir sizni gapingizga ishonib turibdida ha u ishonishlik majburiyati yo'q man gapimni isbotlab beraman berib isbotlab berib kelyapman shu kungacha g'iyos g'iyos bilan biz manaqa gaplashsak ham anaqa gaplashsak ham g'iyos bizga yo'li yo'q dedingiz a nima degani g'iyosni bizga nimasi yo'q dedingiz dalili yo'q bo'lyapti dedingizda boya boya yo точно gapimni gapiring siz o'zingizga ishonasizmi ishonaman sizga bir rossiyada bo'pti mana o'zbekistonda emas qirg'izistonda emas rossiyada bitta встреча organizovat qilsam kela olasizmi man man dunyoni xohlagan joyga bora olmayman lekin men gapni eshiting lekin sizdan ko'ra muhimroq ishlarim bor meni sizga o'xshagan ya'ni sizlarni biz o'ta ahamiyatli odam deb bilmaymiz ahmadiy jamoasini musulmon deb bilmaydi u ulamolar islom ulamolari ahmadiy jamoasini dindan dindan ayting o'zimni fikrim emas sizga ulamolarni fikrini o'qib beraman hozir e, siz ulamolarni emas siz o'zingiznikini ayting deb o'zingizga javob bering man o'zimni gapimni gapirmayman islom haqida gapirayotganda man man islom haqida gapirayotganda har doim san'atga suyanaman xo'sh shu xo'sh xo'sh shu kimi kim kofir kim kofir emas kim musulmon kim musulmon emasligini muhammad sollallohu alayhi vasallam aytib qo'yib ketdida siz <laughs> aytayotgan ulamolaringiz u kim birovni kofir deb birovni musulmon deyishga haqqi yo'q sizningcha shunaqa qodiyoniylik va unga mansub bo'lishning hukmi allohga hamd va rasulullohga u zotning oilari sahobalarga sahobalarga hamda hidoyat bilan ularga e, ergashgan hidoyatkanlarga salotu salomlar bo'lsin va ba'd fiqhiy akademiya majlisi fiqhiy akademiya majlisi qodiyoniylik firqasi mavzusini o'rtaga qo'ydi bu toifa hindistonda o'tgan asr melodiy 19 asrda paydo bo'lgan bularni yana ahmadiylar deb ham nomlanadi majlis ularning aqidalarini o'rganib chiqdi bu dinga da'vat qilib uni tahsis etgan milodiy bir ming ovozini o'chirib turing shu kishini keyin ochasiz bu dinga da'vat qilib uni tahsis etgan melodiy 1876 yilda tug'ilgan mirzo g'ulom ahmad qodiyoniydir u o'zini vahiy nozil bo'layotgan nabiy tushishi va'da qilingan masih deb da'vo qilgan Yana uning da'vosiga ko'ra, islom dinining payg'ambari Sayyidimiz Muhammad ibn Abdulloh sollallohu alayhi va sallam bilan nubuvat oxiriga yetmagan deydi ham da'vosida. Vaholanki musulmonlarning aqidasiga ko'ra, u zot sollallohu alayhi va sallamning nubuvatlari bilan payg'ambarlik to'xtagan. Bu xususda Qur'oni Azimushan va Sunnati Nabaviyda ochiq oydin dalillar kelgan. mirzo ah mirzo g'ulom ahmad qodiyoniyning gumonicha unga o'n mingdan ortiq oyat vahiy qilingan uni kim yolg'onchiga chiqarsa kofir bo'ladi musulmonlar uchun qodiyonni haj qilishlik vojibdir chunki u makka va madina kabi muqaddas shahardir qur'oni karimda go'yoki qodiyon shahri masjidil aqso nomi bilan nomlangan emish bularning barchasi mirzo g'ulom ahmadiyning barohinu Ahmadiyya, ya'ni ahmadiylarning dalillari nomi bilan nashr qilingan kitobida va Tabliğ nomi bilan nashr qilgan risolasida ochiq oydin aytilgan robitatil Olamiyya akademiya akademiya majlisida uning xalifasi va o'g'li mirzo bashiriddin ibn g'ulom ahmad qodiyoniyning so'zlari hamda bayonotlari ko'rib chiqildi uning oyna sadoqat nomli kitobida quyidagilar bor har bir musulmon eshitgan yoki eshitmagan bo'lsa ham tushishi va'da qilingan masihga ya'ni otasi mirzo g'ulomga bay'at qilmasa kofir bo'lib islomdan chiqadi oyna sadoqat 35 sahifa Yana Qodiyoniylarning gazetasi Fazil da otasi G'ulom Ahmadning o'zidan hikoya qilib keltiradi. G'ulom Ahmad shunday deydi: Biz musulmonlarga har bir narsada Allohda, Rasulda, Qur'onda, namozda, ro'zada, hajda va zakotda xilof qilamiz. biz bilan ular o'rtasida bularning barchasida javhariy xilof mavjud Fazil gazetasi 30-iyul soni 1931-yil milodiy. Yana ushbu gazetaning o'zida 3-mujallatda quyidagi matnni keltiradi. Darhaqiqat Mirzo bu payg'ambar Muhammaddir. Inzorul Xilofa kitobi 12-sahifa. Qur'oni Karimdagi Isa alayhissalom nomidan hikoya qilingan oyatdagi ma'no uning gumonicha shunga dalolat qilar emish. Iso ibn Maryam, ey bani Isroil, albatta men o'zimdan oldin kelgan Tavrotni tasdiqlash va mendan keyin keluvchi Ahmad ismli rasulning bashoratini berish uchun Alloh sizlarga yuborgan rasulman. deganini esla sof surasi 6 oyatni dalil qilib ahmad manman deyapti iso alayhissalom aytgan majlisda yana ishonchli musulmon ulamolarning qodiyoniy ahmadiy toifasining islomdan tamomila chiqqanligini bayon qilib nashr qilingan maqola va kitoblari o'rganildi ularga binoan iqlimiy parlament majlisi Pokiston davlatidagi shimoliy hudud bo'lgalari uchun 1974-yilda barcha a'zolari ijmosi bilan qaror qabul qildi. Unga ko'ra, Pokiston vatandoshlari orasidagi ozchilikni tashkil qiluvchi qodiyoniylar firqasi musulmon emas. So'ngra yana vataniy jamiyat ya'ni barcha bo'lgalar uchun umumiy pokistoniy ummat majlisida barcha a'zolar ijmosiga muvofiq ozchilikni tashkil qiluvchi qodiyoniylar firqasi musulmon emas ularning ushbu aqidalariga mirzo g'ulom ahmadning kitoblaridan ochiq oydin matnlar bilan sobit bo'lgan narsalar ham qo'shiladi uning hindistondagi ingliz hukumatiga qaratilgan risolasida jihodni harom qilishni e'lon qilib shu hukumatdan qo'llab quvvatlashni umidida jihod fikrini yo'qqa chiqargan bu bilan esa musulmonlarning qalblarini hindistondagi mustamlakachi ingliz hukumati uchun ixlos qilishga burmoqchi bo'lgan chunki uning fikricha ayrim johil musulmonlar o'zlariga din qilib olishgan jihod fikri ularni inglizlarga ixlos qilishdan qaytaradi ushbu munosabat bilan o'zining shahodatul qur'on 6 bosma 17 sahifa kitobida quyidagi matnni keltiradi men mo'minman qachon mening ergashuvchilarim ortib ularning soni ko'paysa jihod qiluvchi mo'minlar kamayadi chunki mening masih va mahdiy ekanligimga iymon keltirish jihodni inkor etishni lozim qiladi ustoz nadaviyning robita nashr risolasiga qarang 25 sahifa imom nadaviy nadviy bularni dalilini shunda keltirgan fiqiy akademiya ushbu hujjatlar va boshqa ko'plab ishonchli ma'lumotlarni atroflicha o'rganib chiqib Qodiyoniylarning aqidalari, kelib chiqish asoslari va musulmonlar aqidalarini buzish hamda ularni o'z e'tiqodlaridan tamoman burib yuborish yo'lidagi xatarli maqsadlarining ochiq oydin ekanini e'tiborga olib, majlisdagi barcha a'zolar ijmosi bilan qaror qabul qiladi. Qaror. Qodiyoniylar yana Ahmadiylar deb nomlanuvchilarning aqidalari islomdan tamomila tashqariga chiqqan aqida deb e'tibor qilinadi shu e'tiqodni qabul qiluvchilar islomdan yuz o'girgan murtad kofirlardir ularning o'zlarini musulmon ahlidan deb ko'rsatishlari aldov va adashtirish uchundir ya'ni missionerlik yuqorida aytdim buni fiqiy akademiya majlisi musulmon hukumatlar ulamolar, yozuvchilar, mutafakkirlar, da'vatchilar va boshqa barcha musulmon ummatiga dunyoning har yerida ularga qarshi turishlari vojib ekanini e'lon qiladi. Tavfiq ollohdandir Rais, ya'ni kimlar qatnashgan, a'zolar, imzolar bor. Saudiya Arabistoni mamlakatida Oliy qozilar majlisi raisi Abdulloh ibn Humayt rais noibi robitatul olamul islomiyning bosh kotibi muhammad ali al harkon a'zolar abdul aziz abdulloh ibn baz ikkinchi muhammad mahmud savvof uchinchi solih ibn usaymin to'rtinchi muhammad ibn abdulloh assabil beshinchi muhammad roshid qabboniy oltinchi mustafo zarqo 7-chi muhammad 8-chi abdul quddus al hashimi an 9-chi abu bakr Jumi. Men tarjimonman buni bu qarori tarjima qilib qo'yganman maqola bu tarjimani shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rahimahulloh menga berganlar tarjima qiling deganlar qilganman shayx bu tarjimani tagga yozyaptilar shayx muhammad sodiq muhammad yusuf mulohaza Bu qaror bugungi kunda ham biz uchun juda muhimdir. Ba'zi kallasi ayniganlar aynan ushbu firqaning zalolatiga duchor bo'ldilar. Ahmadiylar nomi ila odamlarning boshini aylantirishga urindilar. Barcha kishilarimiz ushbu qaror bilan yaqindan tanishib, Qodiyoniylarning zalolatidan yiroqda bo'lsinlar. O'z ta'sir doiralar doira sizdagilarni ham bularning fitnasidan ogohlantirsinlar shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rohimaulloh bularni kofir deyayotgan abror muxtor ali emas butun dunyo musulmon ulamolarining e, robitada yig'ilib qaror qabul qilib o'rganib chiqib oxirida aytgan gaplari bu tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak endi oching u kishini ya'ni bu gapni o'qib berishdan ko'zlagan e, maqsadim bu gap meni gapim emasligini aytyapman man din haqida gapirar ekanman shaxsiy gapimni olmang qiyomatda man javob bermayman shaxsim gapimni olib manga ergashganlarga shariat bo'yicha ulamolarga san'atga suyanib gapirar ekanmiz unda omonatni sizga yetkazayotgan bo'lamiz oching o'n ikki yigirma sakkizni ikki yigirma sakkiz mikrofoni ochiq. She'r she'r yodlashga juda usta ekansiz, domla lekin. She'r? Ha, she'r o'qidikmi biz? O'zingizda ham bir o'zingizni bir erkaklik g'ururingiz, o'zingizni bir fikringiz degan narsa bormi sizda? G'urur degan narsa bormi? G'urur. G'urur o'zbekchasiga nima degani? e menga gapdan ushamaysiz gapdan ushlamasdan gapdan ushlash bo'lsa mana bu yerdan chiqaylikda отдельно chiqing и отдельно gaplashamiz bo'pti keling toshkentga toshkentga men bora olmayman nima bo'ldi duh yetmayaptimi erkaklik qayerda qoldi erkaklik qayerda qoldi g'urur qayerda qoldi hamiyat qani bunaqa deyish osonda sizga aytyapman bunaqa deyish oson siz chaqirdim men sizga organizovat qilaman dedim desam siz aytdingiz sizlar ahamiyatsiz odamsizlar sizlarni oldinglarga borolmayman meni ishim bor dedingiz to'g'rimi borolmayman demadim qo'shmang любой joyga boraman lekin arzimaydigan odamsizlar ha ana arzimaydigan odammiz ekan siz uchun biz musulmon emasmiz ekan man uchun emas o'qib berdim sizga man uchun emas butun dunyo musulmon ulamolarining ittifoqi bilan ahmadiy jamoasi kofirdir murtaddir dindan chiqqan ular g'ulom ahmad qodiyoniyga g'ulom ahmad g'ulom g'ulom g'ulom ahmad qodiyoniyga payg'ambarlik davosi bilan iymon keltirganlar dindan chiqqan din masalasida shaxsiy fikr o'tmaydi biz san'atga suyanamiz ibn sirin aytganlar assanadu minad din dindan gapirayotgan san'at bilan gapiradi o'zidan gapirgan odam ahli bid'at bo'ladi dinni payg'ambar gapiradi dinni olloh vahiy qilgan ollohni vahiysi turganda rasulullohning sunnati turganda shaxsiy abrorning gapi nima bo'ladi hech narsa bo'lmaydi otib yuborish kerak abrorni gapini shariatni gapini biz gapiramiz sizlar dinda shaxsiy gapingiz bormi deb <laughs> savol berishingizdan o'zidan ko'rinib turibdi qaysi tomonda nima ishlar bilan mashg'ulligingiz sizni demak ilmiy ma'noda anaqangiz yo'q esdalikchimi nima ish bilan mashg'ulman ekan shaxsiy fikrimizni so'rash bilan mashg'ulsiz men shaxsiy fikringizni so'rash bilan mas'ul emasman men sizni erkakligingizni bilmoqchi edim bo'ldi menga boshqa narsangiz kerak emas man siz u chiqib garillab gapiryapsizu gar gar dunyoni libo chekkasiga boraman deb dunyoni libo chekkasiga keladigan odam shunday keladi siz e, boraman deb hali sizga aytganim yo'q o'zbekistoningizga yo dunyoni bu chekkasiga bu chekkasiga boraman demadim sizga siz aytdingiz menga sizga nima men borolmayman o'zbekistonga desam a qochyapsizmi qani g'urur deyapsiz <laughs> men sizga g'urur to'g'risida sizni g'ururingizni so'radim men g'urur arabcha so'zda vala yag'urronnaka billahil g'arur deydi alloh taolo g'urur shaytonda bo'ladi g'urur aldanish g'urur sizda bor siz manda g'urur yo'q harakat qilaman g'ururdan uzoqroq yurishlikka bu bir ikkinchida ikkinchida ikkinchidan ikkinchidan ikkinchidan erkaklik haqida quyoshni kunduzi chiroq bilan qidirilmaydi erkak maydonda turibdi abror muxtor nomi bilan siz yigirma sakkiz bo'lib turibsiz yigirma sakkiz buni kodini chiqarsa k nuqta t bo'lib chiqishingiz ham mumkin erkaklik haqida mutlaqo siz gapirmang ilmiy bahsga kirib man qodiyoniyman ahmadiyman deyapsiz siz e, erka erkakmisan deyapti menga meni erkakligimni kimgadir isbotlashim ehtiyojim yo'q unga zotan erkakman man maydonda turibman bormi zo'ring deyapman kel gaplashamiz deyapman u g'iyos deganingiz kirdida 10 soat bahs qildik 10 soat bi isbatil makan lahu degan gapni ana laysa bi isbatil makani lahu degan imom moturiyda jumla bor shuni o'qiyaptida sizga o'xshagan lo'hlarni aldayapti aytyaptiki mana mana shu yerda aytyaptiki bu e, uka degani uka ilayya o'zimga ko'taraman degani bu isoga makon isbot qilish ma'nosida emas deb tarjima qilyapti Isoga makon isbot qilish ma'nosida emas deyapti. Mana aytyapmanki, bu yerda Iso haqida gap yo'q. Bu yerda Alloh haqida gap bor. Rofi'uka ilayya degani Isoni osmonga ko'tardi. Bu degani Alloh osmonda degani emas. Chunki mujassimalar Alloh osmonda deydi. Ya'ni jismi bilan osmonda deydi, makon isbot qiladi. Hada laysa bi isbatil makani lahu. Allohga makon isbot qilish bobidan emas bu. desam shundoq gapni aylantirdida keyingi kunda o'sha joyi man o'rgatgan dars bilan aytyapti lekin tan olmayapti yana mandan bahsdan qochyapsiz deydi qanaqa qilib qochaman man qayerga qochaman uni guruhida bahs qilyapmiz man uni uyiga kirib borib bahs qilyapman manga qochyapsan deyapti <laughs> seni uyingda o'tiribmanki qayerga qochaman man erkakmisan deb qo'yadi abror muxtor ali erkak gapiga javob beradi lekin 12-28 erkak emas. Nimaga? 12-28 degan erkak yo'q dunyoda. O'zini suratini ko'rsata olmaydi. Organizovat qilamanmish. Nima? Paparozamisan san? Organizovat qilasan. yoki mamarozamisan? Duxing yesa kel Toshkentga. Mabodo tashqariga chiqsam bor, yaqinda Rossiyaga borsam, kela olasanlarmi? yuzma yuz gaplashamiz lekin sallarni quvib yurmaymanki o o'n ikki yigirma sakkiz sallarni quvib yuradigan bo'lsam umrim harib quvib yurish bilan o'tib ketib qoladi umrimni bunga sarflamoqchi emasman kar kar qilayotgan sallar kimligimni tanimaydi deyapsanda o'n ikki yigirma sakkiz qo'yib olgansan ismingni ahvolini qara dadang o'n ikki yigirma sakkiz deb nom qo'yganmi sanga dadang 12-28 deb non qo'ymaganki ahvolingni qara san erkaklik haqida gapirmasan ibrohim muvahid sakrayapti klaviatura orqasida o'zbekistondan joyga chiq qozog'istonga chiq palon joyga dubayga kel deyapti e, nima deyapti yo'lkirangni man ko'taraman deyapti man aytyapman yo'q man sanga o'xshagan harapni orqasidan quvib yurmayman lekin man garantiya beraman любой joyga boraman chiqaman e'lon qilaman lokatsiyamni tashlayman kelolmaysan dedim kela oldimi kela oldimi endi kirib iddada o'tir ibrohim muvahhid o'n ikki yigirma sakkiz sizga ham shu gap gaplarimni og'ir olmaysiz sizni farzandingiz sizni ota 12-28 deyishligini kuting endi Xo'p. Keyingiga beramiz. Savol bergan ilmiy savol beringlar, birodarlar. shubhalar bo'lsa, ilmiy madaniy suhbat qilaylik. Qochadigan joy yo'q. Gaplarimizni isbotlab beramiz. Xo'p.